السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأول ابتدائي أقدم لكم كتابكم الجميل Activity Book Super Magic وفرانكي هيا نلعب مع فرانكي الصديق المحبوب Play with me Play with فرانكي إذن أقدم لكم النشاط الأول خاص بالألعاب listen at match right إذا يجمع لكم استماع ثم ربط وكتابة الأشياء بشكل جميل جدا تبو أولا القراءة أعيدوا معي repeat please dream dream plane plane car car ball ball doll Door. video game video game scooter scooter bike bike boat boat cage cage train plane car ball doll video game scooter bike boat gate train plane car ball doll video game scooter bike boat كيت آه إليكم آه تصحيح مثلا هنا لدينا car سيارة هذه اللعبة الدمية doll doll هذه اللعبة تسمى video game video game وهذه اللعبة تسمى kite kite boat boat إعادة من جديد هيا هيا هيا قوموا بكتابة الكلمة التالية car doll video game فيديو جيم كيت كيت بوت بوت جيد ننتقل إلى النشاط المهم مثلا هذه اللعبة تسمى bike bike bike bike هذه الكرة تسمى با با وهذا القطار يسمى train train وهذه الطائرة الجميلة plane. plane. وهذه اللعبة scooter. scooter. هيا بايك جميل بول mm, objects, Train. mm, plane, scooter, car, doll, video game, Gate. boat, bike, ball, train, plane, سكوتر جيد أعيد من جديد الكلمات حاولوا الفهم train plane car bar door video game scooter bike boat cage جميل جميل جدا لننتقل إلى الصفحة الموالية ودائما مع play with me play with Frankie play with me play with Frankie red and color red and color يجب قراءة وكذلك تلوين مثلا a purple scooter and a green kid a purple يجب تلوين هذه اللعبة باللون البنفسجي الرائع وكذلك هذه اللعبة بالأخضر a purple scooter and a green kid an orange car an orange car and a red plane and a red plane يجب تلوين هذه الطائرة الجميلة باللون الأحمر وكذلك هذه السيارة السريعة جدا باللون البرتقالي 3 a black bike and a blue video game a black بايك يجب تلوين هذه اللعبة وهذه الثلاجة باللون الأسود الجميل عند أبلو وفيديو كيم وكذلك اللون الأزرق البراق لهذه اللعبة الشيقة A pink door A pink door and a brown boat boat يعني يجب تلوين هذه هذا المركب باللون البني الساطع ثم هذه الدمية الجميلة باللون الوردي a pink doll and a brown pot إذن هذه اللعبة خاصة بالبنات وهذه اللعبة خاصة بالأولاد a green train and a yellow ball إذن يجب ball إذن يجب تلوين هذه الكرة باللون الأصفر اللامع الساطع كذلك هذا القطار جميل باللون الأخضر a green train and a yellow ball إذن أعيد معي قراءة هذه هذه الجمل باللغة الإنجليزية a purple scooter and a green bucket a purple scooter and a green case an orange car and a red plane an orange car and a red plane, a black bike and a blue video game, a pink door and a brown boat, a green dream and a yellow ball. إذا من نكتفي بهذا القدر أي التلاميذ الأعزاء وموعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم وأنشطة خاصة been alive, play with me, with Frankie, Ilalakai, goodbye, goodbye, goodbye.